Buenos días, mi nombre es María Auxiliadora Galvez. He sido participante en diversas ediciones de Europan. He tenido también ocasión de participar como miembro del jurado tanto en España como en Europa y he sido miembro del Comité Científico Español. Bueno, todo esto lo que me ha permitido es conocer muy de cerca el proceso del concurso y tengo que decir que lo he disfrutado muchísimo en cada una de sus, fases. Bueno, como ámbito de investigación, Europan es absolutamente necesario. Es uno de los pocos ámbitos en los que coinciden o se estudian en profundidad o se permiten em, tanto la investigación, el diseño, la multidisciplinaridad y la multiescalaridad. Creo que esto es eh, muy necesario. Estamos ahora en plena crisis de la COVID-19, me veis en, mi casa, estamos confinados de cuarentena. Y si algo nos hace ver todo esto es que em, es muy importante seguir transformando, imaginando iniciativas para nuestras ciudades y para nuestras sociedades. Las crisis nos hacen afrontar cambios, pero también hay algunos ámbitos, como es Europan, que permiten que estos cambios se puedan ir realizando no como motor a consecuencia de una crisis, sino a consecuencia de la imaginación, ¿no? a consecuencia de explorar las alternativas de la realidad. El hecho de que Europan esté enfocado específicamente a jóvenes arquitectos o grupos multidisciplinares de jóvenes de menores de 40 años, creo que es un valor para esto. Creo que desde una cierta, y lo digo con todo el, valor que le doy a estas palabras, ingenuidad o inocencia, o al menos es como yo, como yo me sentía ¿no? en, ese, en esa primera edición de Europan 6 que, tuvimos el premio en Córdoba, desde esa cierta ingenuidad e inocencia se plantean eh, cosas increíbles, que de repente puedes sentarte a discutir en una mesa con políticos, sociólogos, expertos en medio ambiente, de movilidad, etcétera, ¿no? Eh, es decir, que no solamente es un ámbito que valora la investigación y el ser audaz con las alternativas venideras, sino que además pone las herramientas a tu disposición para poder desarrollar esas ideas de forma real. O sea, creo que los cambios, eh, la imaginación más radical tiene que estar asociada a la realidad y a sus herramientas, que es muy grande. La cuestión es que muchas veces las sociedades, las ciudades tienen ya marcos muy rígidos según los cuales se mueven o actúan. Creo que este concurso puede romper esos marcos rígidos y, abrir posibilidades. Luego, la verdad que mm, en cuanto al desarrollo de la carrera profesional, eh, en mi caso, desde luego, Europan fue sustento, mm, digamos, soporte del estudio por casi 10 años, gracias al desarrollo de uno de estos proyectos premiados, en Córdoba en concreto. Y en ese sentido, las ideas que descubrí en esas primeras, en esos primeros esbozos de los paneles del concurso, las pude desarrollar durante muchos años y todavía hoy, metamorfoseadas obviamente, han pasado ya muchos años, desde 2001 que fue esto, pero todavía hoy encuentro el origen de muchas de las áreas de mi trabajo en esos primeros paneles de Europan. Bueno, agradecer formar parte de la familia de Europan, y, creo que ahora es más necesario que nunca. Así que os mando mucha, mucha fuerza para seguir adelante con todo y, y espero que podamos seguir apoyándonos en esta red que es Europan. Gracias.